နိုင်တာဘယ်နှပွဲဆက်တိုက်ဖြစ်နေလဲနိုင်ပြီနိုင်ဒီဘက်နိုင်ပြီဒီဘက်နိုင်ဒီဘက်ဘေးကယ်ရီကြာဒီဘက်ဒီဘက်ဘေးကိုလိန်သွားပြီလားဒီဘုံကဒီစကင်ကိုင်းတာအတောင်းကြည့်ရကွာဒီစကင်နဲ့ဆမန်းကလို့ကောင်းတယ်ဒီစကင်နဲ့ကပြမယ် copyright TV ပြစ်ကြွားအေးတာပဲနာကြီးပယ်ရှင်နေပါလေ9နာရီခွဲ9နာရီခွဲဆို10နာရီပေါ့ နေပြီပါလားရှစ်အောင်ဗျာဘရိုမေးပေးလိုက်ပြီဒီနေ့ဒီနေ့နှစ်ပြည့်နှစ်ပြည့်မသေးချောင်းဟုတ်လဲ Welcome to Mobile Legends ဟုတ်လို့လဲဘေးမင်းတို့နှစ်ပြည့်ပါ Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. <laughs> 他敢突然战，兄弟们都快败来，要五千八一看的。Need <laughs> it. Allora vedi lì. Hai problemi? Sì, sì, sì, sì, sì. Ok, va. va. Non ci proviamo, vai. Oh, ma può, Ah, via, fai un altro babio. Che Amore? Não vai saber, vou quem vou quem Para, para, đi à? Ờ ờ ờ. Bảo bây giờ chỉ à mà, à chẳng đi mẹ. Ờ bây mà xong tôi nên là bây, tôi đi rồi. Cao dầu mà. Lộ hoài, tôi này. Nghĩ à, nghĩ à, tôi mà mày à đi à. Là sao lý à câu Ồ. Nghĩ mà là cái mày khó bà ấy bây. Thinking about staging a world tour. project. Creative, yeah. Mingawa. Just improved a new fantastic refrain. Want to hear it? Uncle Yao Lai. to Make some noise everybody Ờ Tập chân tiwari Ada naik ya bro Tabi Tabi Tadi ini salah ini Iya Oh ngerti ya Tabi bayi ya Shwabi Oh iya Ta ka run charge နေဘယ်လောက်ပေးရမလဲကိုမခန့် ကြောက်ဘူးဒီဘေးအခုသာအခုသာတရားအခုသာအခုသာတရားမှတ်လာသိလိုက်တယ်တာကအထူးရချတယ်ဘယ်တည်ပါတာကတော့အများကြီးလာတယ်ကွာတက်ပါကိုလူတွေတက်ပါမလာဘူးရှုံရှုံအေးလို့တော့လာပြီလာပြီလာပြီဘေးလာရောက်လာရောက်လာလေပြန်မလားတဘောอ่ะกว่าดิล่ะไซนี่บาริကိုရှိရလေဘေးအဲ့ဒါမင်းစိပါပြီတို့ဘိုးကောင်ကပါတာပဲဒီမှာဘေးအဲ့ဒီဘေးပြန်ယူอ่ะဒီမှာနော် ထုတ်လိုက်ကြီးမိမိရဲ့မိမိရဲ့လေဟာဖာရေ Oh my god လောပါမယ်ဒါဘာရဲ့လောကတန်နေလဲဟဲ့အာတကြီးကျဲနေကြီးနေတော့ဒါတော့ကြီးနေတော့မိမိရဲ့ရတော့မှရှိုးလိုက်အဲ့မဲ့အိုဖာသာပေါက်စားသွားတာကွာဖာသာကမှကျွန်တော်တော်သေးရေကျွန်တော်ပြန်စင်းစားလိုက်တာယူမိုင်မြန်လာလို့ပေါ့ No time to glance back The future is waiting for me များများနေပြီနော်ယူမိုင်းလို့ခေါ်နေတာလေ This is what people call stage presence ရကိုလေးမှာကိုလေးကိုဘေးလာရုံးမယ်ဆိုတာ3မိနစ်ခွဲနေခုတိမရောက်ခဲ့ပါဘူးဘေးလာမယ်ဒီကတတ်တဲ့ပုံမှာပုံမှာဘေးရဘက်လေးတော့စားပြရတယ် Oh my god ပြန်နေတေပြားပြန်ပြီလားအာတော့ဟာဒီကိုပြင်းနေတယ် rồi Viro. 야, 네 뛰어있는 거 보이는 거 받아가서 안 보여요. mấy tiếp theo huyền hoa là bé giờ super mẹ mẹ à, bé giờ super mẹ luôn tao bảo ờ. ừ, bé giờ ăn đồ ăn đồ mù ăn đồ mù à tao đã ăn là ăn là ai tiêu là không nào tao à mà hầu mà hầu tao học biết rồi tao học biết rồi <laughs> ai tao học biết chung <laughs> 啊，提提提单子没了。好歹好歹，要。哟，哟，宝的，哟，我这车车，我这把大爷呢。哎，咋露馅了？哦，哦，我吃亏了，对吗？哎呀，你也没心情，喏，哪里呢？Stay with me。早安，台北，欢迎来到台北市。早安，台北，早安，台北。滴滴 တက်ပါကိုပြန်တက်ပါရမင်းလားတက်တက်ပိတ်တက်ပါရဲ့ PPT ကိုတော့ပြန်ပြောတယ်တော်ပါလေပါ Oh my god တော်ပါလေပါရမ်းပြောတယ်မရတော့ရအာတကယ်သူကနေဖတ်ဆိုင်တယ်ဝင်ဆိုင်နေတာမျိုးမရှိဘူးအကာပေးလိုက်ပြီနော်နင်တို့ငါ့အလှည့်ကြတော့မကောင်း 妈来着，猪肉干煸哎！我下来没有啊。哎呀，应该是你不要，你不要哎！看那看那。我不要打针，你妖孽！赶紧把那东西接了，我得联系我，我某接接哪里来病？ အေးကျန်လာတယ်ခဏလာတာကီပါဟုတ်တာတာကီကစစ်တူးတူးနော်ရှိုးလိုက်ဟို Oh my god ပကြည့်နေပြီလားကီစစ်တူးတူးကီကဒီမဲ့ဖေဖေကီပါယူတာလာခဲ့ပါဦးလာခဲ့ပါဦးပေါ်လာပြီလာခဲ့ပါဦးဘေးဟာယူနော်ကြောက်မင်းလားမင်းလားဟမ်လွတ်တယ်လွတ်တယ်မင်းလားဆိုလွတ်တယ်ဘေးဘေးဟိုပါရိုက်ပြီမယ်လွတ်လွတ်မအောင်ရင်ဂျိုင်းပလေးစီဘေးကွာ လိုက်ပရိစရာစာပါပဲရဲ့မကောင်ပြိုင်မှုတွေရဟိုမှာအာဟိုတိုက်ပြီးရောက်ဝင်သွားပြန်တာဝါလေးသူဝင်တယ်အဲ့ဒါဒီကလိုင်းဝင်ပေးဒီကတင်ရောပြီးတော့ဒီကိုဆယ်ရောမဝင်နဲ့လေကွာကူကွာကူဝင်တယ်သူဝင်နိုင်မှုတွေတော့တန်ပေါ့တော့ဖိုင်ကကဘာလို့ 仲或者啲人嗌你哇！哇！得閒啦！哇！看哪里？看哪里？漏了。第一波得打咪對調，好嘛好嘛，第一波咪得調唔成嘅。嗱嗱，你話俾條我出對邊對邊咯？我入面哇，冇喺打咯。佢俾入面。我啱啱嚟喺你誒，一問聽我。嚟嚟俾嚟。 ပဲလာရိုက်နေဒီကြီးကလေကိုတောင်းနေတာကိုကတော့ကိုတိုင်ပတ်နေပါဆိုပါပဲလာရိုက်နေလက်စရီကငကူခဲ့ပဲကောင်တာကြီးကိုဘာလက်စရီကိုတိုင်ကိုချက်ချိုးလာအောင်ဟောပါဝါပြန်ပြီတန်းညင်းတို့မြင်းမရှိသေးဘူးဟာလိုက်လိုက်လိုက်လိုက်လိုက်လိုက်လိုက်လိုက်လိုက်လိုက်လိုက် OK ပါ။ဟုတ်အသမီးတိုက်ရကိုကြီးဖြောက်ပြီးတော့လာမတော့ကျွန်မဘာလုံးနိုင်မှာလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်။အကောင်အကောင်အကောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတကောင်။နောက်တကောင်။ရောနောက်တကောင်မှာတက်တက်ပါအဲ့မှာ။အော်လေးပါတက်လိုက်လေးပါတက်ပါကျွန်မတက်ပါ။လေးပါတက်ဖို့ပါ။ရိုက်ချင်မရိုက်ချင်။ဟုတ်တယ်ရ။都是吧。 哎，高变不住啊！这帮子开头高变不住，这帮我玩改呢，他们我玩感情我没有，啊，大逼乱讲。来来来，我再来一级高变。大家，你们你们把真的啊，我搞吧。啊，大家 A 业务你们的压力，你是在真的大家。马进马进马进马进马进马进马进！啊，对了对了。 知唔知點解你話得嘅？好啊好啊，真係呀你。Kalian mau mata Our turret has been destroyed. 都满了，都满，都我们都，都满了，哟，好厉害嘛，啊，你那扒拉呀你拿拿杀了我，哈哈哈哈，好厉害，我们还迪斯金尼都卡了呀，哎，Franco Franco，我们还迪斯金尼都卡了呀，慢慢慢慢慢慢慢慢慢，慢点，啊，Everybody Everybody Everybody，迪哥嘞迪哥嘞迪哥嘞，迪哥嘞迪哥嘞，哎，杨梅杨梅，啊，迪妈迪妈迪妈迪妈，对了对了。 <laughs> 你是今天么搞龙牙了对吧？这下次今天搞龙牙啊龙。贝，你来呗，到屋去咯。聊多一点，这奥利呀娃。哎，给我抱，好。厉害，we got it。你过来，你来抢宝地，你来你来，裴有吉，裴有吉，裴有吉，你来。裴有吉进来，裴有吉进来，跨过楼梯那里来咯。 hay hãy cao biết mày đi. Ồ. Ra đi ra đi. Hay nè hay mà ya, dạ, mình là mà. Mô san hổ đà luôn nhà đi, em mà bố mày. À mà, mà là cái đi à ba bi để à ba muốn khải à ba. Biết tao không อาบอบิตากิอาบอบิตากิเราปีอะมาละอาบอบปล่าไปหลอกอาเงินอ่ะนีไปไปนี้มาซาซาโอ้ซาลุงยังอุยอาบอบออ่ะรู้บอกรู้บอก စစ်ကိုအားဆောင်တာလေးရရရဒီဘက်ဘေး MVP ရရာတော့မျိုးရင်ရှိုးလိုက်ပါကီ MVP ပဲဒီဘက်ကပါကီ high ပါဒီအဘွားပေးတဲ့အဘွားအဘွားဒီခုနပွဲရမှာဒီကိုပြင်းပြရခုနပွဲအာယုံညားပါပြက်လို့အုံးကြီးချပြီးချောက်ရောင်းနေတယ်လူကဘန်စားပါပဲစားမိပြဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်ပါဘူးဘယ်ရမိပြလည်းဘာဖြစ်ဘူးဟိုဘူးမိဆက်လို့ဘူးအမောင်းတယ်လေဘာဖြစ်လို့ကွာကွာကွာကွာလို့လိုက်တော့ 就喂他吧，俾我影八打呢，擺住影八打呢嘅。我講哪嚟話？我講多個人打別。我打起 MVP，那不要牛尾鸡哦！你不要打起 MVP，牛尾鸡，牛尾鸡打起那卡嘛牛。你，你係嘛？我老爸你呀。 နေပါပြီလုံးလိုက်တော့ဒီကိုဆွဲရေးပုံတော့ပြီလားနောက်မှတကားနောက်မှတကားဟေးဝင်းဝင်းဟလာဟလာဘေး triple gate ဟလာ machine machine တော့ machine ဒီဒါဒီတိုင်းမလာဆော့နေတာဘရိုရေနော် brother Shelly ဘရိုရေဘာတော့ဘရိုရဲ့ your team destroyed a turret ဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီမနေ့ ဟာကြီးကမနေ့ကဒီတန်မဟုတ်ပါဘူးလားမနေ့ကဘလို့လောင်းလောင်းနေမနေ့ကဘလို့လောင်းလောင်းနေရလဲအမဟိုဘာပဲပြောလိုက်တော့နော်ပုံပြချံပဲပြောလိုက်တော့မနေ့ကဘလို့လောင်းလဲဆိုတာမေးတော့မနေ့ကတညတော့ဟောဟုတ်ပဲအဲအဲအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မနေ့ကသူစော့တယ်သူနေ့ကလောင်းတော့ဟာနေ့ကလောင်းပါပေါ့ brother ရတယ်ဒီကောင်လေးပြောတယ်ကြည့်ဦးလေဟာဟာပါတင်နေကြမေဒီကိုစားအောင်မစားအောင် သွားတင်နေရဒီပဲမဆောင်ဘူးစူပါမန်နေငါဘာလို့ငါဒါစားနေတာမရသေးရတော့အဲ့လိုဟိုကမဖြစ်နဲ့နော်ဒီလိုကျူးရယ်ဟယ်လိုတဲ့ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါလို့အမေအမေအခုမှသိပြီးပြန်ထွက်လာနွားရဲ့ကတိုက်ရဲ့ MVP ပဲတိုက် level ဘယ်လောက်လဲတိုက် level 55လေโอเค အဲ့တန်ရောမတ်သွားပြီလားမတ်သွားပါလေ1000ကျော်1600မြင်လားအကြီးကြောက်တယ်ပဲနော်โอเคပါဒီအချောင်းသွားတက်လိုက် Impressed by my singing? Request. ဒါမြတ်ထွက်နေအကြီးအိုင်ဒီမသိဘူးလေဒါကြီးအိုင်ဒီကဘလို့ဒီမှာသူ့အိုင်ဒီအောင်သူမသိဘူးအဲ့ဒါကြီးကဘလို့ဘလို့ပြောပြလာဘလို့ပြောပြမှာတော့ဘာကူတော့မသိဘူးတော့ဒီမှာတကယ်တကယ်အိုင်ဒီအောင်သူမသိရဟောဒါကြီးအိုင်ဒီဆိုတော့ oh my god အာဆောင်းချော Hey, fail ライダー咯，點解得核突地？那现在哪里比那呗？长夜，长夜，长夜，长夜。啊啦，阿林。 sao với này bi nó mà sao với này bi nè nó mà sao với này ai chào cũng nào mà tao bó mẹ này Hai lúc quyền bi à mẹ tao thấy quyền bi ngã bà lúc à? mà nó mà tôi lúc tôi tiêu à bây giờ hay bóng xong mẹ này ai chào hả là còn chỉ là mẹ tôi lúc kỳ gì còn bị à thì cái super mẹ chào nhé lục rồi hậu chào tiêu bị mẹ này bị tại sao tôi bị suy đi à đi ai cậu tao bị tao tao của lại tao lại còn bị nhau โอเคပါ pre wedding ရိုက်ရင်မြည်နဲ့ရိုက်ပြပါတယ်ဟာသူ့ရိုက်ခံသူရိုက်မှာမြည်နဲ့ pre wedding ရိုက်ရင်မြည်နဲ့ရိုက်ရိုက်ရိုက်တာကြီးရတယ်ကြီးအကျက်ဒီပေါ်ရတယ်ဒီမပါတော့တာကြီးလာပါတယ်ပါတကယ်တကယ်တာကြီးလာတော့ဟာလေခါစကားမပြောနိုင်သေးဘူး Lagi, lagi, lagi, kena beri, beri usah, beri usah, beri. Lagi, apa yang masang? Apa yang masang ni? Oh, lagi lu ambil. Apa yang tak mati? Oh, yang ni free, layu. Ayah. Apa itu? Nabi, lagi ni Nabi. Alah, aku lah, duke. Di mana cah? Lo lo lagi tu. Alah, alah, alah. Nama, nama, ဟုတ်လိုက်တော့ပြီးပါပြီးပါလာပြီလို့လာပြီဟုတ်လားဟုတ်လိုက်တော့အပွေမီအပွေမီချာအပွေမီရိုက်ရှောင်းလဲတော့အပွေမီရိုက်ပြောနေတာကွာဒီလားဟုတ်လीမပြောပါဘူးဒီပွဲတိုင်းအဲ့ဒီဟောရှိုးတာ Oh my god အာသာနက်ကလစ်မထဲတော့ကွာတမီလိုက်စတီးဟိုက မိသက်သာကျန်းနေပြီတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဆိုတော့အခုမှဝင်လာတဲ့လူတွေရှိရင်ဒီက live stream ကိုအသေးလေးပေးပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်နော် reaction လေးအသေးလေးနှိပ်ပေးပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ရှင်အဟိပိုင်အားပေးဒါလည်းလေလူပိုင်တယ်အဟိရဲ့ MVP ပဲနော်ဒါလားလောမဆောင်တော့လားပဲတော့မလို့တာဟိကပင်းကျန်းအာပါဝိုင်းတော့ဆိုရင်ဆောင်อ่ะအဲ့လေကြိုင်ပါလောမလို့ရကိုတာကီပါဝိုင်းလားဟာလားကွာ cross over ဖွင့်ထားလို့ရှင် ဟေးဘယ်ကိုပြန်ဝင်သွားတော့ဟာဒီဘယ်အဲ့ကြောက်ကိုလုတ်ပေးလीဘလို့လုတ်ပေးရောအဲ့နောက်ဝုံးမှာဘယ်ပြန်လာရင်လွတ်နေပြီဟာဘာလို့ဝင်သွားတော့လောဆောင်ဟောကြောင်ပြောလိုက်တယ်ဘယ်ကွာဘယ်လောမဆောက်ဘူးဘယ်နေပါလဲတော့လုံးဝလုံးဝပြန်ပြေးတာငါစီပြေးမလားဘူးပြောတာသူ့ဟာသူပြန်မပြေးလာပဲနဲ့ငါစီပြန်ပြေးလာပဲနဲ့ငါ့ကိုဆဲအောင်မဖြစ်နေဘူး တော့ဒီ item စုံလေးကိုစားလိုက်တော့တကယ်ကြောဘာဖြစ်ဟာသူတေးပြီးပြန်ပြေးလာတော့အော်အဲ့ဒါပြောတာလောမွေးပါဆိုဒီဘက်လောမွေးကြအောင်တကယ်လောဤတက်တော့လောမွေးဦးအိုင်ကန်တကွက်လို့လေဒီဒိုမီနာကြီးထည့်ထားတာအနမီယာဟိုဟာဖြစ်နေလို့ဖာစား necklace မထည့်ထားတော့အနမီယာတွေးတက်ကြမ်းနေလို့ဒိုမီနာကြီးထည့်ထားတာကြောင့် Hey, rubber saw, rubber saw. Rubber saw mà. Saw saw, bé Ray bé saw lại. Tao cả lấy mà mày không vào đấy, mày tiền mày liền, mày liền. Khá là thì mày liền. Mày cho nó mày liền kìa. À, quá đi rồi cho. Mày là carry bia một cái này. Là carry bia sao đó. ကသူ့လိုက်မှာကြတော့ငါ့ကိုနာမည်မခေါ်ဘူးလေအမလိုက်မှာကြောက်ခေါ်တယ်ပုတ်ဘူးကလားကျွန်တော်မှညီဦးပြာကရန်ရန်တက်တာအဲ့လိုညင်တာမကြည့်ဘူးကကျွန်တော်ညီနေလို့ဖတ်လိုက်တာဟိုမှာရန်တက်တာခုနကညံ့ညံ့ရေဖက်ပြီးဟိုကညီလိုက်တို့ကျွန်တော်အကိုကြီးဖောက်ပြီးတော့ initiate retreat request backup ဘိတ်ဒီမှာတအုပ်စုတော့မတဲဆိုင်ပါလားဘိတ်ပါဘိတ်အေးမွေနဲ့အေးမွေနဲ့ဘိတ်ပါရိုက်ခံလိမ့်မယ်အော်အဲ့အဲ့ဟိုဟိုသွားပါဟေးအေးမွေနဲ့ပါရိုက်ခံမယ်အဲ့ဒါတီးပါပြီ blend အဲ့မဟုတ်မဟုတ်ဖရန်ကိုစီကိုမဝင်နဲ့ဘိုက်ဘိတ်ပါရိုက်ခံလိမ့်မယ်နောက်က brain ကိုဝင်တော့ let's let's ကိုပြင်းနေတယ်ဒီမှာ let's ကိုဖာစာလုံးမရမှာအေးဖာစာကွာဒီလားအဲ့လောက်ထိဝင်လို့မရအောင်ဖာစာခက်စေဘိုက်တပါခက်စေဘိုက်အော်ပါပါပြန်ပြီအဲ့ပါပါ candy. And I do. Emma, Emma. ตาวาเปลี่ยนเลยအဲ့လိုမရဘူးตาวาเปลี่ยนเลยအဲ့နဲ့ဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲတော့ပြန်တော့ပြန်တော့ပြန်တော့โอเคโอเคโอเคကိုယ်တာကီတန်ကန်ကယ်ရီရဲ့ဘဲပါလား ရှင်းဆောင်ပြီးပြီးတည်သွားပြီးတော့လေအကောင့်နဲ့ဆက်သွားအကောင့်နဲ့ဆက်သွားကောင်းလေတာဆောက်တော့လေပြီးတော့တော့ဆေးတဲ့ငကိုကဲပဲဆောက်တော့လေဒီမြင်နေတက်လွဲတာပါကီကီကိုရှိုးနော်ပါကီကီကိုရှိုးနော်အကောင့်90နော် assistant နဲ့ရှိုးတာဆုတော့ကောင်းဟေးဒီတော့ rate ဒီက blue bar rubber စားလာပြီးသားဆို base ပတ်တယ် base ပါတာ base တာစားလိုက်တော့နော်အကြီးရဆုထိုင်ရအောင်ပါပြောင်းဒီအာပါကီ MVP လေး MVPல ചോദിച്ചിருக்க show 完吧，抽完吧，抽完去吧。我哋收到咪就會知你嘅，真真垃圾，喏。有。那你拿過啊？落落嘛啦。落落。來這裡，來這裡，來這裡，來這裡。哎，我逼啊！我逼啊！哇！來這裡，落落唔要。啊，နောက်တစ်တောင်နေမရှိနေဘူးလို့ဟဲ့ဒီမှာဝင်လား ရအောင်ပါလားအာဗလန်ဒီနာရထိုးဖြူနေရအောင်ပါအောင်ပါအာလက်စလျာမရဘူးဒါပဲမှန်နေမတိကြိုက်နေတာဟာမတိမကြိုက်ပါဘူးဒါကီဆာဟော့ပေါ့စားတယ်โอเคပါလို့အော်လက်ချီမှာဘလတ်တို့စူပဲပလာမပြကိကူရောစနေမဟုတ်ပါဘူးမစူပါဘူးဒီတိုင်းပဲ ။အဲ့လော့ရပါတယ်။အဲ့ဒါတွေ့ရဒီလော့တက်ပေးလိုက်ရ။ဒီလော့တက်ပေးလိုက်ရတယ်ကွာ။ VP တစ်ပောက်ကိုချိုး။အိုင်မသိရတယ်ဟိုင်းပါဗျာမင်္ဂလာပါလို့။တာကြီးဘက်ကကတာကြီးကေဘလောက်ရှိလို့သိလား22កောင်ရှိပြီ။10កောင် assist နော်တာကြီးက။ဟုတ်ကဲ့မယ်။တော့အကူရတာမာအနာလာကူတက်မယ်တက်မယ်။အော်ဒါပေမဲ့ဝါဝတ်တီးနေတာပြည့်တည် မတိအညော်တဲ့အညော်မင်္ဂလာပါနာမည်ခေါ်ပြီးမတန်းတာဆိုမင်္ဂလာပါဗျာနေခေါ်ပြီးပါစောက်တက်ကြည့်နေတယ်ငါငါဆိုင်စတင်နာမှာဟို glory point 4000လောက်ကစောက်တက်ကြည့်တာရီးသူစောက်လာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တက်ဝိုင်းတော့တော့တော့လေခဏလေးရွာမဆက်တဲ့မတင်တော့ဘလို့ခဏလေးအဲ့တမအဲ့တထဲမင်းစင်တော့ define တယ်ပြေးထဲလာနေပါလားဒီလောက် define တယ်အဲ့မြောင်းပါမယ် မြင်းမရှိတော့ဘူးနော်မြင်းမရှိတော့ဘူးနော် Oh my god အဲ့ Frank ကိုလုံးအဲ့ Frank ကိုတော့ဒါပဲဆွဲလာပြီအဲ့ချော့အေးမင်းမလုပ်ဘူး Frank ကိုမင်းမင်းတာပိုင်းတော့ပိုင်းတာမင်းသိတာတေးနော်အဲ့ငါတော့ဝါငါပဲပြစ်နေလိုက်ဟလာဟလာဟလာအမေโอเคပါတော့ဘာလို့ဖောင်းလေးနဲ့ဘာလို့ဖောင်းလေးနဲ့ဝါလာတုတ်အပြေဝါဝါတာကီတာကီကီကိုရှိုးတော့ MVP ပဲတာကီ MVP ပဲရှိုးလိုက်တော့ โอเคပါတလောလောဟိုထည့်ပေးချင်တာညမသိသိမှာတခါမှပင်ထိုင်ပင်ပူမထိုင်ဘူးဗျာတိလားအမတစ်ချက်ရှိုးတာအောင်နော်9.4သူကကိုထန်တော်မဟုတ်ပါ point နဲ့ rating နဲ့တဲ့အများကြီးလုံးပြီးသားတာဟာ target rating ကိုရှိုးလိုက် target rating ကိုရှိုးလိုက်အိုး24ကောင်တက်တက်တက်တက် bye bye bye